Survive My this. Iron body is Round one. Fight. Tá com um pouco de lag? My iron body is invincible, so be... Round one. Fight! brincar um pouquinho. Ah, Olha, Agora, olha, meu filho não pegou! Agora acerta. É hum, <laughs> nem vai mais sangue. Ai, errei! Calma Putz, eu dela. Ai, Derek! Você <laughs> não acertou o golpe. Justo. You win. Yes! Valeu vocês por estar assistindo, I gente. Tanto por mim. Fight. Hadouken! Ah, samurai! Tô me aproximando, com muito cuidado. atenção aqui. Calma aí que preciso matar esse Ryu. Tola, Ah, veio dar parry aí sozinho. Ah, que bom que ficou tanto. Salve a todos que estão acompanhando aí do Espírito Santo. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo todos e todas que estão aí acompanhando o canal. Obrigada pela força. Eita! Pula! E quem ganha? Vixe! Ih, tá com um pouco de lag, gente. Obrigado por você estar tá aqui acompanhando. Valeu de coração. Obrigado pela força, por você estar tá sempre assistindo os vídeos aqui da Game Zone. Oh. esse Zangief aí, ó. Essa roupa dele é da hora. É verdade. Faz parte esperar que a Capcom melhore o online do jogo, porque é bravo demais. E como é, viu? virou transforme. <laughs> virou mesmo. Round two. Fight. é foda. Gastou uma barrinha, ele tirou com um soco. Ah, agora... Boa! Eita! yeah! <laughs> Final round. Ah, é verdade, Ju. É a luta dos brutamontes. Aí não tem como fugir. Ou luta ou luta. Muita atenção também. é bonito esse golpe de Abigail. Abigail! Ah, Sangue. <laughs> e aí ele dá a risadinha. Eita! Ó pra isso, cap! Resolve aí. <laughs> Travou foi tudo de vez. tá todo Round one. Fight. Ai, que bom, a internet de vocês parece estar tá melhor. ficarem só se preparando pro agarrão do Daniel. <laughs> Valeu, Clay! Round 2 Fight! Ah, tudo bem, Mas valeu pela companhia. Zangief é tá esperto, não tá esperando ela vir pra dar o pilão. Tá parecendo eu. <laughs> Vai. Soltou o VT. Esse VT dela é muito bom. Vai ter vídeo amanhã, mas eu não vai ser 7 horas da manhã não. É muito cedo pra tem dia que dá pra é, colocar ele mais cedo, né? Mas é Mas vai ter vídeo sim amanhã. Round 1 Fight! só bem esperto, só esperando a oportunidade passar. a Karin toma a distância pra ir Macarrão duro, porrada. É verdade. vai vir tudo e atacá-lo, batendo. Eu ficava só de longe se eu fosse ali a carinha. Eita! Pior que não tinha vez pra ela, coitada. Final round. Fight! Oh, mas... doido pra agarrar, cara. Eu ia ficar batendo e saindo fora. Eu ia fazer essa estratégia. <laughs> Vai, sai daí, amiga! oh, <laughs> agora já era sua vida. Eu não tem piedade no pilão. Já sei. Zangief wins.